Lagi-lagi, pedangdut Ayu Ting Ting dibuat kesal hingga harus berurusan dengan para haters gara-gara muncul petisi boykot dirinya di sebuah situs di media sosial. Petisi yang mengecam aksi Ayu di salah satu tayangan sitkom ini telah mendapat setidaknya 7.000 lebih dukungan. Sebagai seorang yang hati dan perasaannya sempat dibuat lulu lanta oleh Ayu, desainer kondang Ivan Gunawan terkejut dengan munculnya petisi boykot Ayu Ting Ting. Ayu sendiri memilih bersikap cuek menanggapi soal petisi ini. Lantas benarkah ramainya kabar tersebut membuat Ivan langsung memberi dukungan moral untuk Ayu dalam menghadapi masalah ini? Aku lagi aneh tuh ada kayak boykot Ayu Ting Ting apa buat aku kayaknya nggak penting sampai kayak gitu-gitu amat ya kayaknya tuh kayak lebay gitu sekarang tuh jadi kayak lebay jadi cerita capek dengan hater sih enggak ya aku rasa uh, Ayu juga nggak nggak tidak apa ya nggak memikirkan terlalu berlebihan karena memang jadwalnya kan padat ya mungkin itu resiko kita yang punya follower banyak ya banyak orang yang berusaha untuk beli follower tapi alhamdulillah kita yang punya follower banyak ya memang harus bisa berbesar hati lah Ya saya selalu support, saya selalu support Ayu uh, apapun yang dia lakukan gitu dan saya yakin sekali Ayu sudah punya keluarga, punya anak. Dia ngerti kok apa yang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan gitu dan dan Ayu juga pernah gagal di rumah tangga gitu. Jadi aku rasa ya dia bisa lebih bisa menjaga diri dialah. lah. Masalah bertubi-tubi seolah terus menghampiri pedangdut asal kota Depok, Jawa Barat ini. Sebagai single mother, tentunya bukan hal gampang bagi Ayu untuk keluar dari sebuah masalah, mengingat keberadaan media sosial bak dua sisi mata uang yang bisa membuat populer juga bisa membuatnya jatuh.